Inawezekana wewe ni moja kati ya watu ambao wamewahi kupatwa na hali ya vidonda vya mdomoni na ukajiuliza hasa sababu ni nini, lakini wapo baadhi ya watu ambao ikitokea hali kama hii wanahusisha na ukavu wa mdomo, hasa katika kipindi cha upepo mkali ama kipindi cha kiangazi. Leo kupitia Daktari Kiganjani, Dkt. Ayubu Msalilwa anatoa ufafanuzi hasa vidonda vya mdomoni vinasababishwa na nini. Vidonda vinavyotokea mdomoni hivi ni vile vidonda ambavyo tunaita ni malengelenge mengi au clusters of blisters ambayo yenyewe yanasababishwa na virusi ambavyo vinaitwa herpes uh, simplex virus ambavyo hivi mtu anavipata akiwa mdogo wakati kwa kula vitu kila kitu udongo na kadhalika anavipata hivi na ikitokea huyu mtu mtoto akala udongo ambao ulikuwa labda ni kinyesi cha mtu ambaye alikuwa na hivi virusi baadaye sasa anakuja kupata na vinakaa mwilini mwake vikipatikana mwilini mwake haviondoki vitabaki hapo hapo zipo kwenye mwili, na mara nyingi mtu atakapokuwa amepata homa au amepata upungufu wa maji mwilini mwake au amepata msongo au stress, basi virusi hivi huwa vinaamka. Vikiamka huelekea kwenye engo ya mdomo, na kwenye engo ya mdomo huko sasa mtu atajikuta anapata virusi hivi ambavyo nitakwenda kuelezea inatokeaje, nani anaweza kuambukizwa, vinaweza kumwambukiza mtu yoyote ambaye ana umri wowote kuanzia utoto mpaka utu mzima, na vinaambukizwa kupitia mate na majimaji mbalimbali ambayo yanaweza katokea kupitia kubusiana na kadhalika, lakini pia kupitia udongo ambao mtoto anaweza kaula akiwa mtoto. Je, vidonda hivi vinaweza kuwapata watu wa aina gani, vinaweza kuwapata watu wote, na hakuna mtu ambaye hawezi kupata, kwa sababu ni virusi ambavyo vinaambukizwa na vina tofauti na kitu kingine ambacho tutakwenda kukielezea hapo mbele. Lakini nani anaweza kuhudhurika? Ni mtu yoyote, tena kama alivyoisha kusema, kuanzia kwenye utoto mpaka mwisho. Na dalili zake hasa ni zipi ambazo mtu akiziona atafahamu kwamba tayari amepata virusi hivyo? Dalili zake, kwanza, mtu atakapokuwa amepata hivi virusi atakapokuwa ameambukizwa, kitu cha kwanza ambacho kitatokea ni kwamba atahisi kuwashwa kwenye ile kona ya mdomo, na baadaye hiyo hali inaweza ikapotea, baadaye ikarudi tena baada ya masaa 12 mpaka 24 na kabla ya vidonda kuweza kutokea. Lakini pia ile sehemu inakuwa nyekundu, inabadilika rangi. Kwa sisi Waafrika tunaweza tusione vizuri, lakini inaweza ikabadilika rangi ikawa kama wekundu wekundu, na baadaye wewe unakuwa unauma, na hapo ndipo baadaye yale malengelenge madogo madogo yatakuja kutokea. Siku mbili hadi tatu baadaye yale malengelenge malengelenge huwa yanatokea na yanakuwa yamejaa maji na huwa mingine anakuwa anapasuka anatoa maji maji ambayo huwa ni maambukizi kwa mtu mwingine yale maji huwa yanakuwa na rangi ya unjano njano kwa mbali na hii tunaita kipindi cha whipping phase au kipindi cha cha kutoka hayo maji lakini siku nne mpaka tano baadaye vile vidonda sasa huwa vinatokea kwamba yale malengelenge madogo madogo yanapasuka na vinatokea vidonda na hivyo vidonda vikitokea vinaanza kupata yale magamba magumu ya juu yake na huwa yanaweza kavizuia kama kidonda kingine kinavyokuwa kina linakuwa, lakini baadaye lile gamba huwa linatoka na kutoka, na baadaye ngozi wa nyekundu inabaki hapo. Baada ya muda inakuwa nyekundu au pinki, na mwisho wa siku huwa inaanza kupungua polepole, na wiki moja mpaka mbili huwa vinapona kabisa na kuondoka, kwa sababu ni ugonjwa ambao unasababishwa na kirusi kinaitwa herpes simplex type 1 ambacho mara nyingi tunakipata tukiwa watoto na kinakaa na sisi mpaka utu uzima wetu, kinakuwepo kwenye huo mshipa wa fahamu unaitwa trigeminal complex au eh, trigeminal nerve au ganglion kwa jina nyingine wanaita. Lakini pia vitu ambavyo vinaweza kusababisha sasa ni nini? Ni kwamba inapotokea kwamba una hivyo virusi vinakuwa vimelala havitaondoka, inapotokea kwamba umepatwa na homa ya kawaida, joto likapanda, virusi hivi vinaamka. Lakini pia unapokuwa haujakunywa maji ya kutosha, unapungufa maji mwilini, kitakachotokea hapo ni kwamba pia unaweza kupata kashtua virusi hivi kuamka. Lakini pia kwa wale ambao wanakuwa na msongo mkubwa wa mawazo au stress, zinaweza kusababisha mtu kuweza kuamsha virusi hivi vikaweza vikatokea na mwisho wa siku vikampatia mtu kitu kingine. Tofauti na visababishi ulivyovieleza, visababishi vingine vinaweza kuwa ni vipi, Dkt. Ayubu? Visababishi vingine ni kwamba mabadiliko ya kihomoni, kwa mfano wakati wa mwanamke anapokwenda kwenye siku zake au menstruation, au wakati wa ujauzito huweza kusababisha pia mtu akapata vidonda hivyo, kuunguzwa na jua, joto kali ambazo unaweza kupunguza maji, kuna kuchoka, kwa inapunguza kinga ya mwili, lakini pia pia kuumizwa ngozi au kuchubuka ngozi maeneo ya mdomoni huweza kusababisha hiyo tatizo. Yes, ni hapa hapa kupitia Daktari Kiganjani, elimu ya afya kiganjani mwako. Tunapatikana kwenye chaneli yetu ya YouTube kwa jina moja la Daktari Kiganjani, na pia kwenye mitandao mbalimbali mbali ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na TikTok. Tunafahamika kwa jina la daktari underscore kiganjani.